Bună ziua! În acest video o să desfacem un stil MS270 pentru a-i schimba setul motor. Așa ne-a dus-o proprietarul, a spus că a fost la reprezentanță și au recomandat să schimbe cilindrul. Ok, începem să o desfacem. Desfacem capacul de sus. Acum, capacul de la filtrul de aer. Ok. Aici avem filtrul de aer. Așa, pipa de la bujie. Așa. Și acesta este cilindru ce trebuie să-l uh, desfacem noi. O să desfacem bujia să ne uităm și noi puțin. facem eșapamentul. Ok, mai avem un șurub lateral aici în colț. Acesta este eșapamentul. Punem deoparte. Și acesta este cilindrul. Da? Ne uităm. Se vede pistonul. Ok, se vede că este zgâriat. Nu este, nu pare a fi exagerat de zgâriat, dar o să desfacem să vedem exact cum, uh, cum arată. Desfacem și partea de admisie. Avem două șuruburi la adaptorul de la filtrul de aer. Așa. Acum avem carburatorul, ce nu este nevoie să-l să mai desfacem. Trebuie decât să scoatem galeria de admisie. O să-l dăm puțin într-o parte. Îi scoatem tija de la accelerație. Ok, pentru a desface carburatorul, de fapt pârghia de accelerație, ținem accelerat la maxim Așa, acum ținem cu șurubelnița acceleratorul. Așa, și a venit pârghia aici și am lăsat-o în jos. Și gata, a ieșit. Ok, scoatem furtunul de benzină. Ok, verificăm dacă vine benzina. Da, vine. Cum punem ceva să blocăm să nu curgă benzina. Și am scos carburatorul, îl punem deoparte. Aici avem admisia. Deci galeria de admisie. Ce trebuie să o scoatem pentru a îndepărta cilindru. Deci scoatem inelul de aici. Avem un inel cu grijă să nu ciupim galeria de admisie. Deci acesta este inelul. Așa și acum galeria de admisie o trecem în partea cealaltă, la fel cu grijă să nu o ciupiți. O trecem ușor pe această gaură, în partea cealaltă. ok, gata, am trecut în partea cealaltă galeria de admisie. Să-i desfacem și ambreiajul, să scăpăm și de lamă. <laughs> avem puțin, puțină mizerie strânsă da? Desfacem deci și o curățăm. Ok, mai departe îi desfacem mânerul. mai departe scoatem siguranța aceasta. Trebuie să iasă în sus. Ok. Așa, aceasta ține cablul de la amortizor de pe partea aceasta. Acum desfacem mânerul. putem să scoatem mânerul. Da, mai și mânerul. Mai avem de desubt, la fel, să facem și șuruburile de aici. Ok. Am scos și mânerul. Așa, acum desfacem demarorul. Ok, am scos și demarorul. Și acum putem să desfacem cilindrul. Trebuie să mai scoatem firele de la aprindere. Le vom scoate apoi. Ok. Gata. Am desfăcut cilindrul. Ok, l-am desprins. Uh, o să desfacem și aprinderea, deoarece oricum trebuie mutată pe celălalt uh, cilindru. Nu are rost să-i desfacem decât firele. avem furtunașul de impuls. Da? Și acesta este pistonul. După cum se vede, este destul de obosit. Așa, biela este ok. Da? Cilindrul la fel are zgârieturi pe el. Ok, o să desfacem uh, galeria de admisie de pe acesta, să o mutăm pe celălalt. Verificăm cu ocazia asta și uh, rulmenții, să fie ok. Curățăm bine carterul aici și revenim. Ok, am curățat puțin. Acum, în mod normal, dacă doriți să schimbați doar cilindrul cu pistonul, este suficient ați curățat bine, puteți să remontați piesele. V-am arătat așa și uh, acum. În cazul nostru mi se pare destul de... Nu știu dacă auziți dumneavoastră. Rulmenții parcă se aud cum huruie. Uh, în cazul acesta vom desface și volanta și ambreiajul, să scoatem ambielajul uh, împreună cu rulmenții. Ok. Acum cu ajutorul presei o să scoatem și volanta. Ok. Așa, în partea dinspre volantă am terminat. Ne mutăm la partea cealaltă, la ambreiaj. Ok, scoatem siguranța. scoatem coala. Olivia coace. Așa, aici avem saboții. Nu uitați să desfac în sens invers față de acele de la ceas. Ok, deci acestea se desfac în sens invers, adică așa. scos și saboții. Aici mai avem un shaver, melcul și gata, am desfăcut. Ok, acum am scos ambilajul de pe locașul lui și putem să învârtim rulmenții să fim siguri că sunt doar rulmenții. Auziți? Deci acesta dinspre volantă face zgomot. Așa, să-l vedem și pe celălalt. Și acesta, acesta e mai ok, dar acesta dinspre volantă, auziți e dus. Și iarăși am, simeringul dinspre ambreiaj este la fel, uitați-vă cum se mișcă. Deci nu are voie să se miște așa. Deci clar trebuie să scoatem uh, ambilajul ca să le schimbăm. Acum, pentru a scoate ambielajul, trebuie să desfacem partea de sus față de partea de jos a carterului. Avem câteva șuruburi și trebuie desfăcute pentru a despărți carterele. Așa, mai avem doar cel de la amortizor. Ok. Așa, să aveți grijă că aici este rezervorul de ulei, să nu-l vărsați. Gata, acesta este ambielajul. ăsta simeringul. Deci simeringul acesta e, e dus. Acesta pare că e cât de cât ok, dar le vom schimba pe ambele. Curățăm bine și revenim. Ok, am depresat rulmenții de pe vibrochenul drujbei. Uh, el este în regulă. Așa, aceștia sunt rulmenții vechi trebuie aud, erau duși. Rulmezi, din păcate, pentru acest model nu se găsesc decât pe original, sunt o cotă mai aparte. Noi am mai făcut pentru altcineva, am făcut o, o bucșă la strung și am pus niște rulmezi normal pentru că sunt mai scump și nu a vrut să investească atâția bani. Acesta este pistonul care l-ați văzut, este foarte zgriat. Uitați-vă și aici. Cilindrul, bineînțeles, este la fel. Colivia coace, la fel, este dusă. O să punem, aceștia sunt rulmenții noi, da? colivie nouă, totul nou, le presăm și începem montajul. Ok, am pus galeria de admisie pe cilindrul nou, am pus rulmenții împreună cu simeringurile, segmenții, am uns bine cu ulei da? Acum punem pistonul pe cilindru, îi dăm cu mastică înainte aici și pe uh, bucata rămasă pe carter și uh, punem pistonul. Ok, l-am dat cu mastic. Acum punem pistonul. Băgăm ușor pe cilindru. Îl așezăm ușor pe locaș. Ok, venim cu cilindrul ușor, punem pe poziție. așezat pe poziție. Scoatem și galeria de admisie. Și acum putem să strângem cu cele patru șuruburi. Ok, am strâns bine cele patru șuruburi. Învârtim motorul să vedem că merge ușor. Așa, și acum vom continua să montăm piesele în ordine inversă față de cum uh, le-am desfăcut. Și apoi revenim să, să o pornim să vedem cum, uh, cum merge. Ok, gata, am ansamblat-o. Așa arată. Acum uh, i-am pus benzină. Încercăm să, să o pornim, să vedem dacă pornește și apoi în funcție de cum merge o să mai ajustăm uh, reglajele. Dar uh, nu uitați, reglajele se ajustează după ce se încălzește. Deci prima oară important este să o pornim. Ok, îi tragem șocul. ok, se aude foarte bine, pare chiar în regulă. Posibil să nu mai fie nevoie de niciun reglaj, vom vedea după ce se va încălzi. Acum o vom scoate afară să-și facă rodajul, nu uitați este set nou și trebuie rodat. Deci minim un plin de benzină cu un amestec mai bogat de ulei și apoi o vom și regla. Cam asta a fost, pentru acest video, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.